ulak pantat pantat yeah <laughs> fresh boy aha kertas Kartafles to batu rap Sweet boys music <laughs> Warning, warning They bikin salting Something, something They bikin sinting Slating, slating Usus sa tanding Walking, anak kota seret Cuma sekadar numpang barang-barang dia copet Kurang lincah-lincah gua ular berkurang Pintar-pintar baru bisa lawan dengan orang Mania kelas gastor kasus seputar uang Dimana ada dompet di situ ada peluang satu Sama dengan lintah juga Harta diisap pun tidak menduga Tasket saja tuh hasil akhir kereyo Perem sudah untung kuku bunyi desu kosong Laki kosusial ekonomi ekonomi hati buruk Cinta-cinta karet tambak senggol langsung lengket Dia ya, belum berhenti kalau itu belum lecet Tinggal mati sambung sampai daftar sudah macet Jangan kaget nanti kampu barang dia copet Tinggal baku karet, baku karet, baku karet Tambak kontel oleh kasih kempes sapu dompet Tinggal baku karet, baku karet, baku karet hidup tak pernah sengaja tabrak langsung aham Dan bikin kehidupan asu macam dapet jam Tua raja catur ini semua ada yang atur Hidup banyak jalur yang dipilih medan hancur Tipu jadi budaya kau pakai sistem buaya Satu untuk semua macet duri kau seraga. Om telolet, om telolet Apa yang kau mau modus lengket muka copet yeah. Maju kau yang handal Maju kena mundur kena semua terpesona Cantik tapi licik kok memang paling cerdik Otak munafik kok tinggal hambat mau culik Sengaja panik saja supaya kau bisa naik Aduh pelatis kita atur baik-baik Kita karet tambak senggol langsung lengket Dia belum berhenti kalau itu belum lecet Tinggal mati sambung sampai daftar sudah macet Jangan kaget nanti kampu barang dia copet Tinggal baku karet, baku karet, baku karet Tambak Cinta-cinta karet Ini cara mungkin ada sedikit rasa tergesek Habok mau kemana tinggal mobil bilang telolet Nanti dapat karet baru bilang cara efek Jaga-jaga dompet awas nanti kena copet Ini ada perem hobi tinggal mau pelet Gue punya kata-kata mati satu timbul seribu Dan saya bilang awas nanti jadi ibu Tinggal gendong-gendong-gendong sampai komeong-meong Dia pasang teropong malam gonggong siang gonggong Dia pula kebong ponggoda dengan debu bokong atas bawah rayuan seling calekong Kuki di sana demo suka pergi di sini demo kucak Kucak kucak kucak sampai merah pincang Gata kria dari muda sampai opa Yara darah yoks na karen karen cinta Om telolet oh om telolet Awas nanti isi dompetnya dicopet Om telolet oh om telolet Kalau sudah bayar bisa di toilet Ulak pantat, pantat. Yeah, <laughs> fresh boy. Uh -huh.